абсолюттук серпилгичсиз кагылышуунун болуп жүргөн мисалын карайлы товардык бөлүгү кандай түзүлгөнүн көрөлү биз кыймылсыз вагонду көрүп турабыз башкасы болсо өйдө көтөрүлгөн рельсте ага багытталууда кыймылдуу вагон кыймылсыз вагонго урунду кагылышууда вагондор бири бирине бириктирүүчү бөлүгү аркылуу бирикти вагондор чогуу кыймылга келүүдө